serah sama ada dia nak turuk tak si turuk duduk dia Allah Ta'ala yang memberi hidayah lah mitok dengan Allah serta kamu usaha di dalam pencarian ha gitulah bukan arti mitok mitok mitok ngamalah kerja tak ada usaha tu bukan tapi mitok di sini artinya berdoa supaya Allah Ta'ala beri rezeki yang baik lepas tu melalui usaha untuk mendapat rezeki itu dan Zami itu iaitu beribadat kepada Allah dan bertakwa sujud rekah padat patu memberi arti dalam hidup maknanya Hak mung duk sembuh Hei kaum aku duk sembuh Berala sembuh tu sembuh ni Mung kembalikanlah kepada Beribadat kepada Allah Serta takut kepada Allah Nak buat apa-apa Gitulah Nak Nabi Ibrahim sebut dah katanya, katanya Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Sebab orang di zaman tu maknanya tak ada kena duk hurai banyak. Dia pasang long pit, long tang. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Taala pada waktu tu untuk cokeh. Cokeh manusia yang duduk di dalam keadaan yang tak molek, tak berjuru, cokeh pun naik. Melalui nasihat, melalui tunjuk ajar. Orang nak turut tak saya turut Wallahu alam. Hak tu bukan khija'a khija'a rasul lah tu. Nak gi paksa orang bangkap nak jadi mari turut. Hak tu bukan dah. Sebab dia hanya siapa ajaran Allah kepada manusia maka terserah sama ada dia nak turut tak saya turut duduk dia Allah Taala yang memberi hidayah. Nabi Ibrahim sebut lagi. Nen nak jadi tahu katanya tima, tipai ataupun pucuk boleh hak mung duk sembah selain daripada Allah gatu gani kata nanti tengok akibat dia Nabi Ibrahim tersebut kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang-orang yang diperbuat oleh orang maknanya pan sendiri buat sendiri cari sendiri sembah sendiri ah gitulah tidak menyembah Allah yang menjadikan segala-galanya dan kamu hanya mengadakan penyembah yang dusta. Nen nak jadi nampak cerak-cerak selalu katanya, hak duk sembah tu adalah hak duk buat dengan sendiri. Sembah sendiri, mitok sendiri. Nah, sesungguhnya mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu, carilah rezeki dari sisi Allah. Maknanya, mung usahalah minta dengan Allah serta kamu usaha di dalam pencarian. Ha gitulah. Bukan arti mitok, mitok, mitok dengan malah kerja, tak ada usaha tu bukan. Tapi mitok di sini artinya berdoa supaya Allah tak ada beri rezeki yang baik. Lepas tu melalui usaha untuk mendapat rezeki itu dan sembuhlah akan dia tengok sebut, sebut sekali lagi Fa fabtaghu indallahi rizqa wa'budu wa'budu artinya mung beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukurlah kepadanya washkurulah apa tu ilaihi turjaun kepada Allah jualah kamu akan dikembalikan kalau tengok kepada zahir ayat ni tak jelas-jelas tak ada kena ada takwil banyak Nabi Ibrahim seru manusia pada waktu tu jelah nak jadi manusia dapat hidayah. Begitu juga kalau kita tengok kepada keadaan dunia pada zaman-zaman dah ni, latih semua tokong atas muka dunia ni lebih daripada sekerat dunia. Lebih daripada sekerat dunia. Orang semua tokong. Ada kira lah ugamu, gapa-gapa, hak pasal sembah. Allah Pas kita nak royak lagu mana? Nak royak katanya Hok mu duk sembah tu tak kena. Nampak kasar dengan puak-puak dia. Nak suruh turut Allah Taala. Dia tanya, "Lau alok nan kraya?" Ah? Ha, misa, dia tanya, "Lau alok yo tinai ah?" Alok dia panggil. Pas kita nak jawab lagu mana? Hak ni perlu kepada ilmu dan bijak sakno orang kecek waktu kecek dengan orang-orang kafir ha-ha pasang nak we dia dapat hidayah cerak nah dia perlu kepada sebenarnya lah perlu Allah Ta'ala belaka yang yang yang takdir tapi nak kepada orang yang bijak dalam hak kecek dengan hit lepun lah alasa yang kemah sehingga orang kafir pun berasa puas hati apabila dia dengar orang-orang kecek hubungi dengan Allah Ta'ala ha kejadian ha duk semua ha tok nenek ha go tu ha go ni apabila orang tu yang Allah Ta'ala beri melalui lidah dia orang lain dapat hidayah cik katanya bijak saya tak katanya orang tu adalah orang bijak bukan orang ngaji pasal yang baca kitab banyak reti saja hak tu bijak pasal dia pasal pasal reti ilmu tu ilmu ni boleh royak kepada orang tapi ilmu untuk nak dakwah orang kafir hak pasal mono-mono betul-betul lalu dah oh hak ni ya eh. bukan mudah dah bukan mudah kita orang tak ada ilmu nak pergi dakwah orang kafir hak terutamanya orang kafir hak pasal menetai-menetai tu hak bakai-bakai dia ya, apa cerdik juga bijak juga pas kita nak pergi nak pergi berhujah nak pergi bersuara lagu mana dengan orang-orang eh? pasal itu. Kita berasa takut kita halah itu. Eh? Ha. Lama kaya makan kita. Ha, kita nak seru dia kepada Islam. Dia dakwah kita. Ha, letih lah kita. Ha, inilah perlu kepada orang yang bijak di dalam sangkum kita ni. Banyak-banyak. We jadi timur, kor korama, korama, korama. Orang pandai dakwah. Pandai royak. Ha, tu. Dunia Islam, kalau hak pasal masyuhur lah, kita tahu tak banyak orang. Tapi boleh jadi, ramai orang hak kita tak tahu, ia ya, hidup dakwah orang dan sebagainya, sehingga orang masuk Islam, beribu-ribu melalui usaha dia. Boleh jadi ada, banyak. Hak ni boleh jadi kita tak tahu lah. Tapi hak kita duk terkenal, apa ni, duk, duk, duk, duk, duk bunyi, orang duk kecek, Dr. Zakir naik dan sebagainya. Hak tu Allah Ta'ala beri kepada dia, sebab dia bijak di, di segi apa di segi berhujah ataupun bui dalil dan panah dia kecek tarik orang dan sebagainya kita nak juga di kalangan orang-orang Islam kita tepat teh kita ni orang yang panah kecek panah royak dan dia sendiri pun alim di segi agama cerita anak orang yang nak dakwah orang ni dia kena dia kena orang alim orang tak ada ilmu tak boleh dakwah orang maka demo maka demo di sini maksudnya sepatutnya kita nak seru orang. Orang seru kita. Siapakah kita jadi glewing, tak tahu gapo hal tu, wa'inya azubillah. Tapi semua ni duduk di Allah Ta'ala nak beri hidayah. Tak Kadang-kadang tak perlu, tak mesti kena kecek, kena duduk syarah panjang. Tapi kecek tak berapa patuh. Dia orang Allah Ta'ala nak buka hidayah sungguh. Dia terima lalu dah. Alhamdulillah. Allah ayat lagi. Ayat yang ke-18 melalui lidah Nabi Ibrahim. Dan jika kamu terus menerus mendustakan ajaran agama Allah yang aku sampaikan kepada kamu, maka sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu telah juga mendustakan rasul-rasulnya. Ni Allah Taala cium perkataan eh, ni nak tunjuk katanya orang zaman-zaman dulu. supaya juga kecek royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak plot cai Nabi. Katanya umat dulu dulu dulu dulu. Lagu itulah belaka sai tu lah panggil. Tak terima belaka ajaran Rasul, ajaran Nabi. Bohong belaka. Maknanya kecek bohong berdapat tu dusta. Mono-mono betul-betul lalu dah. Royak katanya, aku tak percaya kamu. Ikut mung lah nak royak gapo. Aku tak percaya. Hantu orang zaman dulu kecek kepada rasul yang hidup seru kaum dia dan sebagainya. Gapo? Tu hai apa raya? Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Allah. Nah, gapo tu? Dan ingatlah tugas rasul hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang nyata. kalau kita gambar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kafir Mekah utama sekali Tuhan takdir betul-betul nak wujudin nabi ni kena duk seru apa ni duk duk duk, duk apa duk bersuara dengan puak-puak dia dia ang headphone go to going go to going banyak gapo Muhammad mung gila Sehe, buat aku jadi sangkum pecah belah bawa ajaran baru agama baru munggo tu munggo ni banyak sarapat ya rakyat ya kata kepada nabi lepas tu ta pula aku tak percaya ke mung kalau sekiranya mung tak naik langit oh tengok kalau dia mau naik langit dah mung kena buat turun ke apa harta yang sangat banyak wui kepada puak aku ni mung jadi kaya duduk di Mekah tak ada perlu dah kepada hijau cari makan dan go to go ni, go to go ni. Wah, mung, kalau boleh lagi, mung buat wu jadi bombing yang ada tanah pada pasir ni, wu jadi hijau, adanya sungai, adanya air banyak. Nabi dengar perkataan eh, pok-pok dia, dengar, dengar, dengar. dengar. Akhir sekali Tuhan suruh rakyat. Tuhan besar kepada Nabi, Qul, hal kuntu illa basyarar rasula. Aku ni tak kau bukan manusia. Sebagai seorang rasul yang dilatih. Aku sekadar ni ya. Hak mu duk pahal katanya. Aku supaya dengan dewa. Turun langit kalau lagu mana. Ha tu tu. Nak no, ayat katanya gambar orang kafir dengan nabi-nabi dengan rasul-rasul. Lagu tu lah belakang. Hak puak dia duk ta rasul dan sebagainya. Nabi Ibrahim pun lagu tu ya watak orang kafe, nak ayat katanya bot bot lakon tua lakon orang kafe yang dia menetai nabi rasul sejak daripada awal zaman-zaman dulu hak tulah yang lebih kurang cuma rasul yang berlainan hak tu nabi nuh ni nabi ibrahim tu nabi musa hak tu nabi isa hak tu nabi tu nabi ni tapi orang hak pasal menetai ni yang lebih kurang tua lakon tu hebat lebih kurang kalau zaman Nabi Nuh, pesan Nabi Nuh. Orang zaman Nabi Musa, pesan Nabi Musa. Tapi seruk semuanya. Orang kafir, hak tu tulah. Rasul-rasul juga dia seru. Masya Allah. Kena guna teknik, taktik masing-masing. Orang pesai ni kena kecek lagu ni. Orang pesai tu kena kecek pesai tu. lah, Rasul semua tu tu hai tak latih orang bodoh menjadi fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala pilih orang jadi rasul hak budak-budak hidup ngapa di di sekolah tadika apa tiap-tiap orang rasul dia ada empat sifat ah. apa siddiq apa lagi amanah patu apa tabligh patu fatanah budak-budak hidup ngapa tapi kita orang tua ni maknanya kita orang Mekah Akal fikir dia kita mari kita mikir Oh rasul-rasul semua dia sedik Sedik makna apa? Orang okay, benar Rasul dia tak kecek bohong Dia tak kecek bohong Ya raya gapa-gapa adalah hak betul, hak benar daripada Allah Ta'ala Walaupun kelola-kelola dalam hidup dia Hak tu cerak lah, dia kena ada Nak dia duduk dengan bini dia, duduk dengan anak dia Tapi dalam seru ugamu semua ni Dia tak ada kecek bohong Lepas tu, Rasul semua orang yang beramanah Amin dia panggil. Orang yang boleh dipercayai. Sesat dengan Allah Taala dan sesat dengan manusia. Apa tu? Gambar lagi tabligh. Sifat rasul-rasul tiap-tiap orang iaitu menyampaikan Sapa-sapa ajar ya Allah. Dia tak susuk walaupun so pun tak susuk. Akhir sekali fatanah. Fatanah artinya cerdik bijak pandai. Maknanya bukan bodoh. Orang yang pasal bodoh, Tuhan tak latih jadi rasul. Tapi Tuhan tak ada tanya katanya dia berjaya tak berjaya. Sebab rasul dia siapa dah ajari Allah kepada manusia? Manusia nak terima tak saya terima hak tu duduk di manusia, tapi dia sudah pun berjaya di sisi Allah walaupun di sisi manusia nampak supaya tak berjaya. Di sisi Allah tetap berjaya. Hatulah. Kita pun lagu tu Pah nak gambar katanya kita berjaya ke tak berjaya, iaitunya dituruk rasul tu, barulah berjaya. Pah kalaulah kita tak turuk rasul, tak turuk ajaran-ajaran yang disapakan oleh rasul, kita nak perakat kepada diri kita katanya nak berjaya lagi mana? Ha tu dah. Inilah kita kena klik semula kepada ajaran Allah, ajaran rasul. Melalui siapa tu? Melalui para ulama' yang duduk beri huraya kepada kita upah so so so so, so nak oh, jadi kita tergambar kita nampak tapi bukan ulama tu sebagai pemberi hidayah bukan sebab belakang sebab-sebab belakang setengah orang dapat hidayah bukan melalui ngaji banyak dak sikit-sikit kopeh-kopeh dia kuat Allah Taala beri kepada dia dapat hidayah nampak Islam tapi setengah-setengah orang ต้องใช้เวลานาน lama nak boleh pauk dia nak boleh dia reti nak boleh dia pandang Allah pas lebih-lebih lagi orang menetai orang pasal lawal ni Masya Allah kalau Tuhan saya kepada dia Allah Ta'ala jadi umur dia panjang lagi bah dekat-dekat dengan nak, nak mati tak lama dia dapat hidayah dulu kan menetai lawal tapi bah akhir-akhir oh nampak dah aku jauh dah Bodoh lama aku. Ha tu, kita nak di semua orang. Pergi sampai sara tu. Mari royak kepada diri sendiri katanya aku bodoh lama. Ha tu. Lah ni boleh boleh dah dapat dah hidayah. Buasa nak betul dah hidup, nak duduk di atas jalan yang sebenar, yang betul, yang molek. Sebab tu saya duk royak acak-acak kali dah. Reng ugamu tak perlu, tak mesti kita kena balok. Tapi ugamu ni kita mari pakai ngaji pakat reti pakat terima untuk Allah Ta'ala redha kita tu agama selisih pendapat sikit sebanyak orang tu kata lagu tu orang ni kata lagu ni orang ni nampak lagu tu bukan orang zaman lon ni nampak lagu tu lagu ni orang zaman dulu lagi kalau nak kira zaman sahabat lagi tapi sahabat ni ya nop nom kepada nabi padahal wah dia yang nampak tu belana tu Orang ni nampak lagi ni, orang ni nampak lagi. Tapi dengan sebab Nabi duk ada, Alhamdulillah. Bawa Nabi mati, wahyu putus dah. Tepat rojok nak rojok siapa lagi? Sebab di zaman Nabi, tepat rojok Nabi. Tapi bawa Nabi mati. Nak rojok kepada siapa? Siapa nak boleh? Boleh we come to tie? Tak ada lah. Hak tu lah. Ulamanya, nampak kau tu, nampak kau ni, nampak kau tu, nampak kau ni. Alhamdulillah, pakat-pakat nampak. Siapa ke akhir dunia, masing-masing pakat nampak. kita orang Islam pun jadi luah cara memikir cara mengaji cara menerima lepas tu jangan comti pergi mari jangan bukan kalau comti sekadar katanya kelola-kelola tak apa siapa kaduk maki pula kata hodoh gogang gogang gogang gogang ni dunia sekarang-sekarang ni bukan tempat kita saja seluruh dunia sebab tu saya pesan sekali lagi dah kepada diri saya ni saya pesan ugamu tak mesti balah. Nak balah ha makan tak apa. Mu nak makan sup, aku nak makan sayur air, aku nak makan ikan singai. Nak ayat katanya ha dunia kita balah-balah gi. Bukan arti suruh balah ha politik, ha apa dak. Tapi ambil lah agama sebagai model untuk kita menjadikan kesatuan umat. Tak ada kena balah ha agama. Ngajilah banyak, wirati, alhamdulillah pakai amal jadi betul moleklah hidup kita. We baca Quran, eh, teriak tak baca Quran. Eh. Baca tengok so so so so mitok sama bila kita baca Quran, eh, we jadi telitah sama ya Allah, we jadilah Quran ni basuh hidup aku. Bila kita baca hadis royak kepada orang, mitok we jadi kita pun masuk di dalam benda Allah Taala duk suruh. Itu nabi dok royak so so so we jadilah aku boleh masuk. Hak molek we jadi masuk bi, hak tak molek mitoklah we jadi lepas-lepas. Jangan kita kiokong. kong dengan benda hak Tuhan lari, Nabi lari dan sebagainya. Barulah molek. Sangkom kita akan jadi sangkom yang maju dan bersatu insyaallah. Tapi mustahil sama sekali nak pergi menyatukan umat sebab Nabi sendiri pun dia ada wayak. Nah, masa habis dah. Kalau kecek kau panjang. Tapi nak no, katanya marilah kita pakat klik kepada ajaran Allah, ajaran Nabi, pakat faham molek-molek patu amal, amal pun jadi amal soleh insyaallah kita selamat dunia dan selamat akhirat wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh